Përgatituni për një mi të zi. Tani ju e shikoni reputacionin tim si një dëmtues paraprak, por unë mund të kem disa lajme të këqija për juve. Pra, ku mendoni ju se po flas unë tani në këtë moment? Në një pyll, ndoshta, në librari, ose ndoshta, brenda shtëpisë tuaj. Po, në fakt shanset janë që unë jam pas mureve tuaj. Në këtë moment, njerëzit janë shumë të rëndësishëm për ne minjtë. Por ne kemi vendosur kohë më parë që të jetojmë sa më bukur dhe afër jush. Ne nuk jemi dhe aq larg nga ju. Por, në komunitetin e minjve, ne mendojmë që ju nuk na keni qejf shumë, sa ne ju kemi juve. Unë mendoj pse është kështu. është sepse ne përhapim sëmundje dhe ne mund t'i sëmurim njerëzit dhe bagëtitë e tyre. Oh, kjo është sepse ne marrim frymë aq shpejt dhe madje lindim miliona e miliona minj për vetëm disa vite. E po mirë, çfarëdo që të mendoni për ne, faktet flasin që ne jemi kafshët më të suksesshme në fshehtësi. Ne gjithashtu bastisim dyqanet tuaja ushqimore dhe në shumicën e rasteve Pa e ditur juve. E po më mirë të them, le të shikojmë se çfarë njerëzit kanë gatuar për ne sot. Funksionon gjithmonë.